partner dolazi na način što on ga uči. Ti ja padaš dve timaciš na kopijavač. Evo še jedan, dete, nikio. Dobre, tako. dva načina možete da dočekate u ruku. Možete da pustite da njegova ruka upadne u vaše ruke koje idu od ozdo na gore, pri čemu su laktovi dole i ramena dole, palčevi skupljeni u šake, i lagano sam dođe, i da pustite da njegova ruka upadne u vaše ruke kao u jasluče, po znacima navoda, i onda e, da uprizate prednjom nogom i da se dešava ova rotacija partnera oko sebe način je, lagano samo, da ga ovom rukom, znači ruka ide pravo gore, a moj kuk ide u ovom momentu kad ga dodirne, znači ruka ide pravo gore, ali kad ga dodirnem, moj kuk ode na unutra. I onda ga ovde prvo okrenem, pa ga onda dodirne ova druga ruka i onda ga se uraditi. Znači, ili je ovo, gledajte, ovo, to moraju da budu one elastične, nesretljive ruke, tako da ako on ide fizar. Može ću. Da ne razumete, no? A, pri čemu ne smete da dlan stavite tu gde mu je lakt, jer ako vas udari laktom u dlan, a, to će da vas boli pošto ovde ima mnogo nerava ako vas udari tu laptop, moguće da vas boli. Zato e, to ide ovde. Ovde. Lakan mu je ovde, vaša ruka je ovde. Sa skupljim prstima da ne bi slučajno povredio e, udarcem vaš palac. I onda, no ja već druge Kada se desi ovo, onda upriza. Drugi način je da ne puštam e, njegov udarac da se po znacima da ugasi u mojim trkama, e, nego da ga okrenemo odmah. Gledajte, tako da on, drugo, drugo da vidite Tako da oni, ono morate ovo da uradite. Ruka ide pravo, puk ide ovamo i uklizamo. Bez obzira koji način upotrebite, kada uklizate, E, i kada spustite ruke i partnera, idete i kolenima dole i u momentu kad vam noge stanu, stanu vam i ruke. Znači, gledajte. Znači, kad da stanu noge, sa kolenima koje idu dole, stanu i ruke. Dobro. Nećete nego ga samo okrenite oko osa. Kada, stane s ove strane da vidite, kada, pošto idemo Irimi, to znači da vraćamo, idemo kroz partnera i okrećemo ga u smer iz kog je došao, kada uradite ovo i ovo, treba tako da stojite da njegovo rame da njegovo rame bude na nižem nivou od njegove šake ova ruka ovako pomaže tok, ova ruka ovako pomaže tok, pošto je tok kroz njegovu ruku ovakav i puk pomaže ovako tok. Znači kad e, stanete, kad stane noga i kad stanu ruke, e, pomažite tok, a partner proba da ustane. Kada se nađete znači, u ovoj poziciji iz koje on nije trebao da ustane, e, vaše ruke stoje ovako. Nisu skroz pravo, pa su popuštene u latovima i e, blago sa vjerom. Međutim, e, sad držim ga ovako ovom rukom ovde i hoću da uhvatim za poziciju za polugu nikiju. Ako ova ruka ostane ovako, ako ova ruka ostane ovako, ja, a on zadrži usmerenje kroz ovu ruku tamo, ja ovako ne mogu da okrenem, zapinjem za njemu ruku. Zbog toga, kada znači, da ispuštate partnera, dešava se ovo. Znači u ovom momentu, kada uđete i kada spustite partnera, sila reakcije od podloge diže i mene i njega. U tom, se, u tom momentu, dok sila reakcije diže, vi morate da savijete kolena, da izbacite latak, da otvorite dlan i da ovo okrenete i uputite ovo. Znači još jednom, dok se on diže, on sad se ne diže zato postavimo, dok se on diže, ova ruka drži usmerenje ovamo, ovde opustite kolena, kad opustite kolena možete da sadjete lakat pod ove ruke i sad otvorite dlan, probajte da izvučeš ruku, da sad ne može da izvuče ruku, ni da ustane, i onda ovo. Znači šta treba da probate? Kada spustite partnera u ovoj poziciji, ova ruka pomaže tog, pomaže tog on treba proba da ustane, dok ustaje, vi morate da sadnete koleno, da izbacite lakat i da ovako ukrenu. Znači, kako držite? I treba. I kad uhvatite, vi sad pravite sledeću grešku. Vi ovo ovako gurnete ka njemu i on vam pobegne. <laughs> znači, to je najnormalnije. Njegova ruka sad stoji ovako i vi sada, ako ovo gurnete pravo ka njegovoj glavi na ovaj način, vi ga terate od sebe. I naravno nalazite se u problemu zato što su vam dve ruke ovde, a on može da vas udari i bogom i rukom i tako da. trebao da ustane onuda kuda vi hoćete. Šta to znači? Ova šaka ide ovako na dole. E, palac, kaži prst, E, i ovaj deo dlana rade to što vi radite. Međutim, mali prst i frit rade ovo. Da li vidite? Znači, ne radim ovo da ga gurnem, nego radim ovo. Znači, kako je njegov tok ovako, radim ovo malim prstom i bridom, a ovo sad, oj, Tako da ga nigde ne gurnem. Znači, poštujem tok. Ovaj deo toka poštujem malim prstom i bridom, ovaj, ovde deo toka pa, poštujem palcem kažiš prst. i ovim delom dlana između njih. Tako da u ovoj poziciji njega bez problema mogu odignuti na nešto Probajte. Postavimo da ste sve okrenuli i tako dalje. Rekao sam da partnera dižete ovako i ovako. On kad dođe ka vama, ostale sa polu sa jednom rukom. Međutim, šta vi uradite? Vi iz ove pozicije kad treba dignete partnera, ovu, zabacite ovu ruku malo na dole, pa ovom rukom uradite ovako. Znači, moguće je da ga dignete sa tom rukom, ali obično je nastavak posle ovoga ovo. Znači, posle ovoga radite ovo. Hoćete ovom rukom da pritisnete ovako dole. Što seče njegov tok? Ovo je njegov top. Vi ako uradite ovakav pokret, ako ima dovoljno jaku ili ako mu je dovoljno elastična ruka, pošto ovo seče, ovo nećete moći da uradite ništa. Znači, gledajte, ne? Nije ovo, pa ovo. To je greška. To nije dobro. Znači, odavde, vi treba ovu ruku samo da držite ovde, da, da sprečite lakat da vas udari ovako u lice. Znači, ovo ne vučete nego ovom rukom kontrolišete gde će on da dođe. Znači, još jedno, ova ruka vam ne treba da biste ga podigli gore. Dole, ovde se plakat i ovde. Probajte, ne. treba da ostajete u ovoj for, poziciji, znači da stojite u formi trougla u odnosu na njega. Ako stojite ovako u odnosu na njega, onda on stoji u formi trougla u odnosu na vas i ne možete da uradite niki opogu. Znači treba stojiti ovako. Ovo je njegov tok, ova ruka ovako pomaže tok i drži njegov e, srednji prst da bude horizontalan. Tako, dakle, ova ruka drži ovako, njegov lakat beži gore, onda ne možete da uradite na takav način ili ako ide na dole, opet ne možete. Međutim, kad držite ovom rukom horizontalno, onda njegov lakat ima malu amplitudu gore-dole koja može da se napravi, ali to ne može da vam smeta da uradite e, polugunik. Ova ruka pomaže ovako, ova ruka kreće ovako ka palcu i kao da će da skupi ovako sa ovim, pri čemu mali prst pomaže tok i onda je ovo. I još se kroz prste nagnete i patite. I odavde da okrenete ovo sebe jednom, gledajte. Znači kada se podignete i dođete do ove pozicije, ova ruka ovako pomaže tok, znači ne gura na dole ovako, ovako pomaže tok, mali prst kreće ka palcu, ovo ide ovako i ovo ovako. pa prva ruka ostane prava i sad nemate vremena da pokušate nešto da uradite sa tom rukom. E, onda e, ne možete ovako na ovaj način na koji sam pokazao da uradite Mikio, zato što kada je ruka bila savijena, tok je bio ovako, ovako i ovako. Kad je ruka prava, tok je ovako i ovako, drugčiji. To znači, obe ruke pomažu tok, kako sam malo pre rekao, ali sad kukovi moraju da urade ovo i da se vrate kroz lakat. Pa da ono ode dobro. Znači, ruke pomažu tok, a kuk uradi ovo, i ovo. Vratite se kroz partnera lakat u formu trovu i kad ga spustite, projekat. Prolazna pozicija je ova. Ja sam sada stao ovom nogom, ja sam hteo samo da vam pokažem ovu prolaznu poziciju. Kada stojim na ovakvom načinu i kada je njegova ruka ovako. A, hoću da kažem da šomen uči jeste ovo kako on dolazi, međutim, Ovo je osnovni školski šomen uči i to je samo za uvežbavanje tehnike. Šomen uči je ovo. Znači, kad ide na, ovako, na različinu ovakvog tipa, znači postoji nekoliko putanja, ali kad on to uradi, ja kad uradim ovo, da li vidite da je pozicija mojih ruku i njegove ruke ista kao malo pre kada je bio šomen uči znači neka partner proba da ovako napadne, ga ne pisa. Pobedem. Kada je bio me luči, ja sam išao, znači, u momentu kada je trebalo da me dodiri, ja sam išao dole, pa sam nogama dizao gore. Znači, nisam radio ovo, da sam. Da, da. Ne znači, vidite, ovo je direktan sudar. Ovako. Ne, vi treba da podiđete ispod. Ovo nije direktan sudar. Znači, podiđete ispod. I sada kad dođe ovako, nije ovo, nego je ovo. Vidite. Znači, znači, nemojte se sudarate. <laughs> Uradite ovo i uđite odstupanja od jednog koraka, pa partner prvo dolazi i onaj šomen uči, pa vi radite na jednu i na drugu stranu, onda dolazi na ovakav način pa radite na jednu i na drugu stranu.